Akizungumza na waandishi wa habari, kamanda wa polisi mkoani Mwanza, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Wilbrod Mtafungwa amesema uchunguzi uliofanyika kuhusu tukio hilo, mtoto anadaiwa kufa, kuzikwa na kufufuka, vinasaba vina uhusiano na familia ya Wilson Bulabo. Vinasaba vilivyochukuliwa kutoka kwenye mwili wa marehemu vimedhihirisha kuwa na uhusiano wa mpangilio wa vinasaba hivyo kuweka wazi kwamba marehemu Mabilika Wilson baba yake mzazi ni Wilson Bulabu na mama yake mzazi ni Helena Robert. Kuhusu mtoto aliyeokotwa katika kijiji cha Mwangika wilayani Kwimba mkoani Mwanza, ametambulika kwa jina moja la Musa. Kamanda Mtafungwa anatoa ufafanuzi mbele ya waandishi wa habari, ambaye kwa mujibu wa wa taarifa walimtaja kwamba anaitwa Mabilika, umri wa miaka nane. Uchunguzi wa kitaalamu uliofanyika umeonyesha kutokuwa na mahusiano ya mpangilio wa vinasaba na Elena Robert na Wilson Bulava. Kuhusu tukio hilo, kamanda Mtafungwa ametumia kikao hicho na waandishi wa habari kuwaonya wakazi wa mkoa wa Mwanza kuachana na tabia za imani za kishirikina, waache kuamini na kuwa na hisia za imani za kishirikina. Matendo tabia imani za kishirikina inaweza kuzua uvunjifu wa amani kwenye Viongozi wa kata na kijiji cha Mwangika wilayani Kwimba wakiwa katika makao makuu ya polisi mkoani Mwanza wanaeleza jinsi walivyopokea taarifa ya uchunguzi wa mwili wa mtoto marehemu Mabilika Wilson aliyefariki Aprili 16 na kuzikwa Aprili 17 katika kijiji cha Salongwe wilayani Magu. Tukio lililotokea hili kwetu sisi labda sana sana tunajifunza, tukiangalia sana sana labda ni imani za kishirikina ambazo tunatakiwa tuachane nazo, kwa sababu mtu akishakufa tunaamini kabisa kwamba ameshakufa. Tokana na vipimo ambavyo ni vya kitaalamu vimethibitisha kabisa kwamba mtoto huyo si wawili. Kaburi la mtoto Mabilika Wilson lilifukuliwa baada ya kupata kibali kutoka katika mahakama ili kutoa fursa kwa wataalamu wa ofisi ya mkemia mkuu wa serikali mkoa wa Mwanza, polisi na madaktari kufanya uchunguzi kuhusu kubaini ukweli wa vinasaba kwa mwili wa marehemu na wazazi wake. Katika tukio jingine, kamanda Mtafungwa anaelezea kuhusu mtu mmoja wilayani Kuimba mkoani Mwanza aliyejijeruhi kwa kujikata sehemu zake za siri. Tulipokea taarifa kutoka kwa ndugu wa Marco Samuel. Huyu Marco Samuel ana umri wa miaka 32, ni mkulima na mkazi wa Kibitilo, kwamba amejikata amejikata uume wake wote na kuutoa kwa kutumia kisu. Wilson Elisha, Star TV, Mwanza.